前は下がっぬそうするととやとよし一丁やるぜ

う相手を間違えたなくうわっ受けてみろはっくっあっへいはっやっいつまで遊ぶかいやが 逃がさ

見せろ終わりだしいがいいま逃がさ終わりだしく散れ

い行くぞ逃がさ

他者はっはわまだまだこんなもんじゃねえぞわっヘルイ我が刃

Poof! 勝負はこっからだウルバイ嘘だ <laughs> もっと修行したらまた戦おうな戦闘民族神の木をまとった姿はい <laughs> Yeah!

者がホルいいあっ まだまだこんなもんじゃねえぞやっ終わらせてやろう。 修行の足しにもならん。